забыть ту страну, где идут вдвоем Николай с конем, счастье русское искать днем с огнем, где идут вдвоем. русское искать днем за огнем. Как бы перестать поминать не чужую родину мать, золотую рожу, толпы пьяных рожь давно уже на них не похож. Хамство да грабеж, толпы пьяных рож, я ж давно уже на них не похож. В Тель-Авив Мат привозит еврей. тоскою своей. а чему в земле праотцов не обруби всех концов, да не рвать струны? сердцу своему. Да не гнать волну, да не рвать струну по а еврейскому, а счастью своему. слез я не уйму, Сльются на струну по еврейскому носу моему. Слез я не уйму, Сльются на струну. Почему никак?